assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz obunachilar mana biz yana qorako'mirjonni ostida mana zapravkani yonidan mana bu buyog'i ustaxona ham qurilyapti aziz obunachilar choyxona bu buyog'ida mana bu buyog'i ustaxona bahrimbay chorib ishlaydiki mana shu yerda mana ko'ryapsizlar ustaxonani ham уже tayyor qilibdi onasi stechkalar qo'yilgan mana yamalar toy yer xudo xohlasa tez kunda ishga tushadi qishloq yangiliklarni biz har kuniga qo'yib boraveramiz kanalimizda faqat sizlar obuna bo'lishni unutmangizlar bitta layklarni gumidlatib bosib qo'yingizlar hozir bu yoqda nonlarni ham tushiramiz bu yoq choyxona mana ko'ryapsizlar mana bu yerda nahallar yigilgan ajoyib mana kran qo'y davi archalar qarang qanday ajoyib bo'lib qoldi qishloq obodonchiligi bilan aziz do'stlar mana archadan shunday trotuardan choyxona shunday kirasiz mana mahsulotlar mana assalomu alaykum yaxshimisiz zo'rmisiz mana somsaliq ish jarayonlari ketyapti maka bir minut bunga iftorlik расписаниесini ham bir tushirib o'tib mana zabunachilar ko'ringizlar tomosha qilingizlar расписание bu nima iftorlik mana odil aka farqdan eshitmaydi ustaxona ochilishi kerak a bahrimda ishlayapman chorib bahrimbay ha yaxshi qishloq obodonchiligi uchun qilyapsiz yashang rahmat sizga ham mana aziz obunachilar ichkarini ham bir syomka qilib olib o'tamiz mana bu yerda nonlar pishirilyapti assalomu alaykum yaxshimisizlar zo'rmisizlar mana ko'ryapsizlar mana tondir foydali ish avjida ha mana nonlarni ko'ryapsizlar men готов qilib tayyorlab qo'yapti omon aka gapirib bir ikki ovoz gapirib o'ting hozir obunachilarga assalomu alaykum birodar islomlar qandaysizlar tinchmi ahvollaringiz yaxshimi mana bu sultonobod rayoni qishlog'iga mana qabadandan kelib non yerga non pishiryapmiz mhm, e, xalqlarimiz uchun yashang obod Aha, salomat bo'ling sizga ham omad ishlaringizga. Mana bu zapravka. Zapravkaning yonidan mana bu yerdan kelasizlar. Mana shunday kelib, mana shu yerda nima kerak bo'lsa xarid qilib ketaverasizlar. Moshin bizlar odamga remont qilsa nima bo'lsa bo'laveradi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.